Мы делим этот мир, а он поделит нас У нас все пополам, гнилой высший класс Масоны, сука, клан, стреляет по низам Хотели знать мы все, а ну давим по глазам Как свету по глазам, как радуга и снов Красиво где-то там, где нет стены, нет домов А мы родом отсюда, мы там, где как-то твари С палкой в погонах стоят без демонов Из анализа Здесь проплачена схема Посадят за булку, не тронут за взятку За убийство пятера, двадцатка за хапку Страна изгоев на поклоне у бога На батоне пирог вам грехов и налогов Счастье на раз, путь в бездну не вечен Когда вы умрете, мы сдадим вашу печи В этом потоке суть будет не видно Где-то там, на этой планете печаль и обида Снова в план, в этом потоке судеб не видно Где-то там, на этой планете печаль и обида Снова в план.